असलम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनिस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप फ्री में इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास इस टाइम कोई भी इंटरनेट पैकेज वगैरह या इंटरनेट जो मैं नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर गूगल लिखता हूँ दोबारा यहाँ पर गूगल लिखता हूँ यानी कि मेरे पास इस टाइम कोई इंटरनेट पैकेज नहीं है मैं आपको अपनी डिवाइस भी दिखा देता हूँ यहाँ पर मेरे पास इनके फोर जी ये सॉन्ग फोर जी आ रहा है लिखा हुआ लेकिन इस टाइम मेरे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है जिसकी वजह से ये एक्सेस कर सके और इसे इंटरनेट कनेक्ट कर सके इसके अलावा मैं आपको एक और जगह से दिखा देता हूँ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे I P V four connectivity no internet access यानी कि इस टाइम मेरे पास किसी किस्म का कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं हुआ हो रहा है जिसकी वजह से मेरे पास इंटरनेट चल सके तो इसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है यानी कि ये मुझे एक्सेस करके दे देगा कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा बिल्कुल फ्री में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा आप ये तजर्बा पी टी सेल की डिवाइस पे भी कर सकते हैं चार जी डिवाइस पे भी कर सकते हैं ये यानी कि फ्री में आपको इंटरनेट किसी भी सर्वर से जोड़कर आपको कनेक्ट करके आपका इंटरनेट चालू कर देता है तो इसके लिए मेरे तो पास एक सोफे है किसी फ़ोन ये वर्जन आपको अगर चाहिए तो आपको इसका डाउनलोड करेंगे आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इसे डाउनलोड करना और इसे सीधा ओपन कर देना जैसे आप यहाँ पर ओपन से करते हैं देखें यहाँ पर ये मेरे पास किसी फ़ोन है कनेक्टिविटी मेरे पास यहाँ पर कनेक्टिविटी आना शुरू हो गया है जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा ये देखें यहाँ पर डिलीवरी सिम है ये देखें यहाँ पे ये पीसी फ़ोन इज कनेक्टेड है इसका मतलब है कि मेरा ये इंटरनेट एक्सेस हो चुका है यहाँ पे ये देखें मेरे पास आप ये मैं गूगल खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें ये देखें यहाँ पे मुझे इसने सिंगापुर से कनेक्ट कर दिया है मैं भी आपको अपना आई पी वगैरह भी दिखा देता हूँ या आपके कंट्री के हिसाब से आपको कनेक्ट नहीं करेगा आप देख सकते हैं कि मुझे इसने सिंगापुर के आई पी से कर दिया है यानी कि मेरे पास फ्री में आप इंटरनेट में आप चला सकता हूँ जहाँ मर्जी जो भी साइट जितनी मर्जी डाउनलोडिंग कर सकता हूँ जितनी मर्जी अपलोडिंग कर सकता हूँ ये देखिए मैंने अब यूट्यूब भी चला लिया है इसकी स्पीड आपके इंटरनेट की स्पीड से थोड़ी बहुत ही ज़रा स्लो हो जाएगी ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आएगा तो आप फ्री में इंटरनेट इंजॉय कर सकते हैं ये आप काम पी की डिवाइस पे भी कर सकते हैं चार्ज डिवाइस पे भी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़